gente quiere estar en That's why all everyone wants to be at LACNOG. Totalmente fuera de so programa this was totally out of the script, but let us take advantage of this opportunity so we can have more time for tomorrow's lightning talks. Initially, this was going to be tomorrow, but because we now have 10 minutes, let me tell eh, you about some of the new things regarding the incorporation of LACNOG. As I was saying today, hoy, eh, ayer, oh, or yesterday, I don't remember when this eh, was, but as I was saying, there are some details por el hecho de, haber, de habernos vuelto una organización este, incorporada. Eh, a la gente de, de técnica le acabo de subir la presentación porque no la pensaba dar hoy, si la pueden sintonizar en pantalla. Les agradezco. give you Lynch, ¿querés, Lynch, contar, un contar un chiste? Ariel, ¿a dónde la subiste? Al, subí eh, presentación que usó todo el mundo. Sí, pero ¿en qué día? ¿Dónde? Viernes. Eh, me preguntó nombre, archivo y subir. Nada más. Dice eh, incorporación.pdf. is a file name. Yo la compu, yo la compu y Otherwise, I can give you my computer, and then you can share my screen from there. No, tampoco tenía tanto para contar, para contar, no pasa nada, no pasa nada. Well, there wasn't that much that I Bueno, bueno, se lo eh, voy contando, eh, eh, está la presentación, pero the presentation is anyway, it wasn't that long. Em, el tema es así, Nosotros eh, firmamos eh, el estatuto 19 de abril de 2022, en la ciudad de Montevideo, Uruguay, junto con Cristiano Flaherty, with Cristiano yo, bueno, la, la firma, la formalidad de escribano público en Uruguay. Eh, ese mismo día se presentó, em, se, hizo el trámite. Después eh, tuvimos una serie de, notas por parte de un ministerio uruguayo para algunas cuestiones que había que, corregir de los textos. Y finalmente se ratifica, o sea, el ACNOG se incorpora eh, uh, legalmente a partir del 9 de agosto del 2022, que probablemente si siguen al de las redes sociales habrán visto incluso que, que nuestra gente directamente colgó la foto del papelito de la ratificación. Así que intentamos hacerlo el 19 de abril, y no eh, Les quiero leer dos pedacitos de, lo que es el estatuto, lo van a encontrar publicado eh, Espero que para esta semana Y les quería contar un poco cuál es el motivo de la Constitución. Uh, Entonces les voy a leer artículo 1, uh, denominación y domicilio, dice con el nombre de Grupo de Operadores de Redes de civil de carácter internacional sin fines de lucro que se regirá por los presentes estatutos y por las leyes y reglamentos aplicables, Departamento de Montevideo, Uruguay por otro lado, otro pedacito cortito dice Constitución, artículo 2, objeto social, esta institución tendrá los siguientes objetivos. A, fomentar la discusión, intercambio de información, aprendizaje y colaboración en temas directamente relacionados con la operación de redes utilizadas para el servicio de Internet. B, presentar ante organismos internacionales los puntos de vista de intereses relativos a los operadores de red de la región. C, colaborar con el progreso de Internet desarrollando y compartiendo recomendaciones profesionales y ah, mejores prácticas operativas. best operational practices and recommendations. To D, to respond to the training requirements of the network operators and those of other organizations that require training on network operation issues, and E, to promote and develop public policies in the field of its action in the countries of the region. So this is the social object, the uh, social purpose of our organization. And because we are a formal organization, we now have members. Now the difference we have with the rest of the organizations reasons no is that fee de membresía, o sea, es totalmente gratuito. don't charge a fee for members. this was always free of charge and will always be free to participate in BlackRock. But we now need to have members that have the capacity to participate, which this, these are all of us, and then members will be able to participate and vote in the Members' Assembly. Eh, we then generated four different categories of members. And I will start salida de la sesión de la Asamblea, pero sería el, el suscriptor más básico. Después definimos una membresía de tipo de socio afiliado, que van a ser uh, básicamente los sponsors. Los sponsors van a ser las organizaciones que colaboran con recursos hacia el ACNO y que, bueno, van a poder participar en la asamblea, pero sin voto. O no van a poder de ninguna manera definir eh, lo, que se haga la asamblea. Y finalmente hay dos tipos de socios que nos separamos y tienen un detalle muy chiquito eh, Pero eh, uno es el socio activo, es el socio tradicional, los que tengan membresía en LACNIC y voten en la asamblea son esos, o sea, van a tener voz y voto en la asamblea. Y finalmente hicimos una categoría de socios fundadores que tienen los mismos derechos que los socios activos, solamente que los marcamos como fundadores por el hecho de decir, bueno, vos participaste, llegaste, colaboraste con la organización Pero básicamente los dos tienen eh, los mismos derechos. No, no hay diferencias salvo que se nombre como fundador o no. Esas son las cuatro categorías. Tengo un listado que lo quería poner en pantalla, no importa, son 30 personas, estoy tirando más o menos, pero no deben ser más de 30 que bueno, que son las personas que ustedes conocen, las que vieron la mayoría de las veces en el escenario, que son el, el estado actual de socios fundadores. Y después tenemos la pregunta del millón es, ok, si yo soy suscriptor y soy un socio, vamos a decirle básico, la pregunta o la, la forma uh, correcta de decirlo, ¿cómo me vuelvo un suscriptor activo? ¿Cómo me vuelvo un socio activo? bueno, el board del ACNO quiere Board would eh, like People to participate. no nos sirve we don't a la directiva, ya sea al comité de programa o principalmente al directorio del ACNOC, personas que aterricen sin haber colaborado en la organización. Entonces el espíritu de estas reglas es justamente sumar gente que aporte a la organización, que aporte tiempo. Todos nosotros somos eh, voluntarios, no tenemos ningún tipo de retribución por, por hacer todo esto, sencillamente por una cuestión de cariño a la comunidad y de querer uh, ayudar con la operación de Entonces, ¿cómo hacemos para que un socio estándar, un socio suscriptor, se vuelva un socio activo? Pusimos cuatro, eso, eso tiene que tener algún tipo de de método de validación que se los paso a contar. El primero dice, bueno, completar la documentación requerida, va a haber una serie de formularios que llenar donde yo quiero participar como miembro del eh, ACNOC. pedimos que sea un miembro de la comunidad que preste servicio al menos durante dos periodos, o sea, estamos hablando de cuatro años en alguna parte de la organización, o por ejemplo el comité de programa. Para poder entrar al directorio del ACNOC, les vamos a pedir que mínimamente tengan una pequeña carrera carrera at least adentro de, have a brief career bueno, del comité de programa the program para poder pasar al so you, you can then Después, part bueno, of the eh, implementar los requisitos, eh, como les dije, de, de documentación y cuestiones que tengan que ver con chequeos de que uh, realmente tengan, un, vamos a decirlo así, un buen prontuario. Eh, que eso um, básicamente es lo mismo que pasa con la Comisión Fiscal, en LACNIC, hay una excepción en el caso de que se utiliza una cosa que se llama el non-com, donde básicamente hay un, jurado que está conformado este, por distintos miembros del ACNO, de los grupos de trabajo, del comité de programa y del directorio, pueden llegar a decir, necesitamos queremos o nos que esta persona entre eh, a, a trabajar para la organización. For the organization. De nuevo, ad honorem. Once again, ad eh, honorem. Eh, en caso de que sea elegido de esa forma, no es requisito indispensable haber estado cuatro años en el comité de programa. To have been four years in the program committee. Eh, elecciones. Elections. Nosotros, pusieron. I put them there. Good, thank you. Ahí va a aparecer la there you'll see presentación. The presentation. Finally, you know, todos nosotros fuimos elegidos por la misma comunidad. Siempre participamos so, de elecciones abiertas en donde todos los suscriptores a uh, uh, uh To the mailing list, uh, had a right to vote. Vamos acá. Here we are. Esta es la lista this is the list of founding members. You'll see that these are people that are absolutely engaged with the community and they work on a daily basis for these events eh, and uh, to promote everything that we do at LACNIC uh, eh, possible. Some of them are eh, the, eh, the, hair of some bueno, of them is whiter than others, but this, these are the founding uh, members. These are the people that would go to the next assembly. I'm going to tell you where it's going to be, and those will be uh, allowed to vote. Paso, si no sigo gastando tiempo, esto igual después lo vamos a publicar. ¿Cómo me vuelvo, ¿Cómo un, socio activo? cómo How do I turn into an active member? Las elecciones. Bueno, um, la elección principal que vamos a tener ahora sí, va la del board. O sea, o sea ¿Cómo will elijo be, ah, gente del board? Uh, uh, the board. Tenemos How que do tener I los candidatos elect que people of the board? Este, we need to have the candidates that meet the, se va a hacer por uh, the requirements. We are going este, to do it through non-com. Uh, and the non-com is going to be one person of the board, one of the programs committee, and one of the working groups. So in that discussion, we'll start to define the candidates to the board. And then eh, there are two positions defined by non-com and the other uh, position is with open elections as uh, usual. Um, Nosotros we, uh, in the board, we are seven, in the programs committee, we are seven. So what we do is we renew four positions and three positions, just as uh, in uh, the neighbor uh, eh, organizations. We're going to have our extraordinary assembly. We thought that it would be during this event. We are the only organization of the House of the Internet that have eh, assembly. We think that in a way cierre de balance, el cierre de ejercicio, distinto que el resto de las organizaciones. El resto de las organizaciones cierran el ejercicio sobre el 31 de diciembre uh, y nosotros pedimos que el cierre de ejercicio nuestro sea por allá por junio. ¿Por qué? Porque una vez que cerramos ejercicio, después tenemos o nos dan las uh, fechas para poder llegar a hacer la asamblea en nuestro evento de octubre. O sea que en el próximo evento de octubre vamos a, no lo hicimos en este porque todavía no cerramos el because we haven't closed the first uh, eh, fiscal year, but in the next event in October, that eh, you will find out where ojalá, it's going to be, hopefully. Eh, ah, vamos a we are going to have asamblea. our first uh, our, uh, assembly. And the elections will take place. Uh, this is an estimation because this needs to be coordinated with LACNIC, mostly because we use their system, but we estimate that the elections are going to be by February, March 2025 four, right? And I think that's all. más. That's all. I don't know whether uh, you have any questions. Esto de nuevo es un pequeño update. This is a brief update. Esto yo lo armé medio I rápido, pero va a quedar Together, but uh, very quickly, but it's going to be uh, uh no? Tenemos alguna um, pregunta, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Ariel. Thank you, Ariel. no y de esta manera